camping gini harus dong nggak ada terlalu pun Hey, long clear. Masa? Yeah, one guard, one guard. One guard. Smoking. Ang sakitan sila. One Vamos, vamos. Aí Mas isso aí pegou não. É clear, é clear. É clear, go, go. Aí não quer dizer, eu tinha. CP ko dito. CP. Wala na. Wala. <laughs> Password. Password. <laughs> <laughs>